ciid wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dahsoon waana sagaalkii bisha juulaay laba kun iyo labaiyo labaatan barnaamijkeenna waxaynu ku soo qaadanaynaa qodobo ay ka mid yihiin maraykanka oo diyaaradihiisa dagaalka ee f f geeyey xuduudda dalka ruushka iyo faahfaahin ku saabsan ciidanka elektronikada ah ee yukrain dhistay ruushkuna warwarka ka muujiyey ku soo dhowaada barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee f oo ka mid a ah jiilka shanaad ee hubka ciidamada ayaa jimcihii waxay gaadheen saldhig ciidamada cerka ee omari oo ku yaala dalka estonia jiritaanka diyaaradaha dagaalka ee horumarsan ayaa looga gulleeyahay in lagu xoojiyo garabka bari ee isbaahaysiga nato oo saldhig ku leh gobolka boltiga sida laga soo xigtay adeega saxaafadda ee ciidamada difaaca estonia diyaaradaha dagaalka ee maraykanka f ayaa waxa ay yimaadeen saldhigga cumari airbase oo u dhow magaalada caasimadda ee dalka stoni si ay u xoojiyaan hawsha ilaalinta dhanka cirka ee waddamada booltiga sidaa waxaa lagu yidhi bayaan soo baxay sida ay sheegtay wakaaladda wararka sbotnik ee dalka ruushku diyaaradaha kale ee waddamada reer galbeedka ee ku sugan isla saldhigga ku yaalla estonia waxaa ka mid a ah diyaaradaha faransiiska ee miraaj iyo kuwa dowladda biljam ay leedahay ee noocoodu yahay f ra-iisul wasaaraha estonia kala kalas ayaa waxa uu hore u sheegay in ciidamada neto ay si degdega ah u fulinayaan aankii siyaasadeed ee lagu xoojinayay galabka bari ee nato sidii lagu heshiiyey buu yidhi shirkii madrid hogaamiyaasha nato ayaa waxay ansixiyeen qorshe si weyn loogu kordhinayo ciidamada isbahaysiga ee bariga tan iyo laba kun iyo saddex iyo labaatanka naatana waxay ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay kordhiso tirada ciidamada diyaarsan ee jihada bari jooga kuwaasoo laga dhigaya in ka badan saddex boqol oo kun iyo in kor loo qaadayo iskudhafka guutooyinka dagaalka gobolkaana laga yegleelayo dhismayaasha bakhaarada kaydka hubka iyo rasaasta sidoo kale waxa ay xulafadu ballan qaadeen inay kordhinayaan kharashka difaaca iyagoo dowladda ruushka u aqoonsaday cadowga koowaad ee ay waajahayaan waddamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta neeto waana xilli ay mooska sheegtay in ukrein ay dhistay ciidan dhanka dagaalada elektronikada ah kuwaasoo soo weerari kara raashiya agaasima ku-xigeenka waaxda amniga warfaafinta caalamiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka faladamiir sheek ayaa waxa uu jimcihii sheegay in dalkiisa lagu soo qaaday weeraro badan oo dhanka internetka haatan ah iyo markii u bilaabmay howlgalkooda milatari ee ukrein isagoo xusay in dalalka qaarkood ay goobihii macluumaadka ee caalamiga aha u bedeleen masrax iska horimaad master shin waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka sky news carabi in eedeymaha ka dhankaa moscow ee ah inay ruushku ka dambeeyaan weerarada internetka ee lagu bartilmaameedsanayo kaabayaasha iyo xarumaha macluumaadka muhiimka ah ee jamhuuriyadda ukrein ay eedeymahaasi yihiin kuwo aan wax cadeymaa loo hayn isagoo intaa ku daray in ololahaasi uu sii kordhayay bilihii lasoo dhaafay reer galbeedkuna ay saareen dhammaan miisaankoodii barobagandada shiin waxa uu daaha ka qaaday in ruushka uu la kulmay weeraro noocan oo kale ah intii uu socday dagaalka yukrein isagoo xusay in kadib markii la bilaabay howlgalka militariga yukrain ay kiyef samaysatay ciidan dhanka ururinta macluumaadka oo ka kooban saddex boqol oo kun oo askari ciidanka oo si joogta ah oo maalinla ah weeraro ula beegsanaya xarumaha macluumaadka iyo kaabayaasha ee dalka ruushka tan iyo dhammaadkii bishii februari ee lasoo dhaafay ilaa haatan tirada weerarada elektroonikada ee naga soo horjooda ayay kordhiyeen ayuu yidhi waxaanu la diiwaan gelinay boqolaal maalin kasta intii lagu guda jiray maalmihii iyo toddobaadadii ugu horreeyey ee howlgalka ciidamada ruushka ee ukrain sida hadalka loo dhigay master shiin waxa uu ku adkaystay in ruushku karti u leeyahay inuu ka hortago weerarada noocana sarkaalkan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushku waxa uu sheegay in qaar ka mid a ah tallaabooyinka mas-uuliyad darrada uu ku sheegay ee xubnaha dalalka reer galbeedku qaadeen inay keeneen inay xarumihii hawada sare ee dhanka macluumaadka caalamigihii isu beddelaan masraxa iska horimaadka iyadoo colaaduhu ay dhacayaan mar kasta lana beegsanayo mid ama mid kale howlgalladuna waxay shaki la-aan uga sii dari doonaan booli khatarihii hore uu jiray waana xilli wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo ruushku ay isku afdhaafeen kulanweynihii wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada g ee ka dhacayay dalka indoneisiya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken uu weeraray dagaalka ka socda ukrein oo uu ku sheegay mid xaqdarra ah oo uu ku sheegay duulaan lagu soo qaaday dal madax bannaan halka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof uu isaguna kulankaa ka hadlay oo difaacay siyaasadda dalkiisa ee ku aadan dagaalka yukrain waxaa sidoo kale u caddeeyey in dalkiisu uu diyaar u yahay waanwaan laga galo waxaa halkaa ka soconaya khilaafkaa la mid a ah ayay labada waddan isku haleeleen jimcihii kadib markii ay isku khilaafeen qorshaha golaha amniga horyaalay kaasoo ugu dambayntiina uu dalka ruushka u isticmaalay codka bawer fito si ay uga hortagto in la cusboonaysiiyo qorshihii gargaarka suuriya ee lasii marin jiray dalka turkiga dowladda ruushka waxay intii muddo ahayd ku doodaysay in gargaarka loo wado dalka suuriya la soo gaadhsiiyo dowladda waddankaasi lagalana tashado islamarkaana uu si toosa looga soo dejiyo ama loo soo gaadhsiiyo dhulka ay xukuumadda suuriya gacanta ku hayso ilaa haatan gargaarka loogu talagalay dadweynaha suuriya ee gudaha ku sugan ee ka yimaada waddamada reer galbeedka waxaa la sii mariyaa xuduudaha dalka turkiga iyadoo ay gargaarka gacanta ku hayaan hay-ado ka socda qaramada midoobay